साला मुकड़े फंस गए छो किधर बंदा Watch out! Watch out! oh shit, not good. I need a weapon. Awesome. क्यों Thanks. Run. Watch out! Watch out! كده हमको मारने दो एक यार ये वो Help me. Okay. Cái này. Ơi, Gary. Đua vào tao mà đúng sao tao thuật nhỉ? dạ không ép được vậy được nó không được vậy nên sao cái mình Help! Hmm. awesome A few inches later. जल्दी बता ले भाई चोरी भाई एक गाड़ी इधर है ना तीन वो इतना पर पूरा में 1 आवर लेटर मेरे पास स्मोक मार दूँ खत्म